皆さん、お久しぶりです。塩目むくです。今日はこんなものを紹介したいと思います。畳屋さんにとっては懐かしいものかもしれません。青畳工房6代目。畳ビズの歌。これ、まだ新品未開封です。畳ビズの歌。畳メイドのお二人が歌っている歌なんです。畳メイド。メイド服を着た女の子が 歌って踊ってます。7人の小坊主たちも歌って踊ってます。何年か前に出たんですが、私すっかり忘れてました。全国畳産業振興会が出している CD で、もちろん畳の不況のために作ったんだと思っております。女の子が2人映っております。聞いてみたい方は、この動画の説明欄に